достор биз бүгүн сирек башталгыч билим берүү борборунда турган учурубуз ар бир бала менен сүйлөшүп ар бир өбөк өзгөчө экендигине дагы бир ирет көзүм жетти мээрим сен эч нерсени унуткан жоксуңбу жок эмнени көрүүчүлөр менен саламдашпайлыбы ой такыр унуткан туура салам баарыңарга кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз бул үмүт телестудиясынын кезектеги чыгарылышы биздин чыгарылыштарды ош тв жана тмж телеканалдарынан ош мунун расмий сайтынан ошондой эле соц тармактарда баракчаларыбыздан көрө аласыздар Салам. Атың кім? Менің атым Рахима. Қаншаншы классың? Мен бірінші классмын. Чоңойғанда кім боласың? Мен чоңойғанда врач болам. Салам. Салам. Атың кім? Рамазан. Рамазан? Қаншаншы классың? Бірінші В. Бірінші В. Чоңойғанда кім боласың? Чоңойғанда мен бизнесмен болам. Бизнесмен? Атың кім? Әсема канчанчы классың бірінші бірінші чоңойгондо ким болосуң чоңойгондо мен полиция болом полиция чоңуз кандайсың жакшы атың ким азиза азиза канча жаштасың алты алты чоңойгондо ким болгуң келет доктор доктор эмне үчүн негизинде мен уколдорду үйрөнөм анан бартығына жардам берем ошон үчүн бөбөктөрдүн бири космонавт бири дарыгер бири мугалим болууну каалашат экен демек биздин келечек алдыда анда эмесе биздин кийинки сюжет ишинде жана өз турмушунда колдоно турган билимдердин туруктуу жана ырааттуу жаңы түрлөрүн өздөштүрүү жөндөмүн өрчүткөн адамдар биздин коомдо келечек алып баруучу адамдар болушат биз келечек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы биздин бүгүнкү каарманыбыз билим лицейинин онунчу классынын окуучусу дилзат абдырахманов болмокчу билим лицейи сегизинчи сегиз жылдан бери иштеп келатат лицей сегізінші класстан баштап қабыл алады анан сегизден он бирге чейин э, жалпы республикалык тестилөөгө катуу даярдоо максаты эң башкы максаты ошол да башка мектептерден айырмаланып өзгөчөлүгүн айта кетсең э, башка мектептен э, айырмаланып бул лицей эки максатта окууну жүргүзөт биология химия жана информатика математика информатика жана ошондой эле дагы кошумча сабактар бар кеп маданияты улуттук тарбия жана ошол сыяктуу сабактар бар эми ошол билим лицейине кимдин э, ким себеп болду сага ошол мектепке келишиңечи бул лицейге биринчи менин улуу агам келип окуп калган улуу агамда жакшы мындай жылыш болгондуктан мен дагы келип окуп калгам зат билим лицейине келгенде сизде кандай жылыштар болду Білім лицейіне келгенде менде оқудан көптеген жылыстар болды мысалы шардық олимпиадада олимпиадаларға даярданып қатысып жүрдім ал жақта да бір игіліктер жараттым анан андан сырткары лицейдің ішінде қоғамдық қомдық иш іс шараларда дагы өзүмдү көрсөтүп ийгиликтерге жетип жүрөм мисалы азыр да ошол жақында конкурс башталды ошого э, дүниенің картасын жасап атабыз дүйнөнүн картасын э кайсысын сабакта жакшы көрүп окуйсуң өзүң э, мен жақсы көрген сабақтарым математика э, англис тили жана орыс тілі орус тили э азыр бұны ушундай кылып жасап клейдеп баардыгын чаптап турбайсыңарбы э мындай кылып э баардыгын чаптап мындай мына космонавтты да сен жасагансыңбы ба ооба бул космонавтта ислам экөөбүз жасаганбыз былтыркы жылы ушул эле конкурста былтыркы жылы жасаганбыз былтыркы жылы бул э, космонавты жасаганга канча убакыт кетти космонавт жасаганга э, тогуз күндөй жасап бүткөнбүз э, кээ бирки күндөрү саат экиге чейин дагы калган учурларыбыз болгон кыйынчылык менен болгон турбайбы бул дагы кыйынчылык менен болуп аябай майда иш десек болот э майда иш десек дагы тогуз күн жасап бүтүргөнсүңөр гу э тогуз күн анан жеңгенсиңерби байге алып тоғыз күнге жасап бала биринчи местен аламыз биринчи орунду алып сыйлыктарды аламыз дилзат мектептен качып эки алган күндөр болгонбу мектептен качып эки алган күндөр болгон анча мынча болуп турат мисалы жакында эле биз бизде сабак болбой калган да мына параллель класстагы б класстын дене тарбия сабагына кирип футбол ойноп атканда биздин завуч сүйүнөабай кармап э, бизди дагы урушкан ошол ошондон кийин мектептен качкыс болсоң керек э мектептен кийин качкыс болгонбуз азыр э. карта дүйнөлүк карта жасап атыптырсыңар го бул э, жакында эмне болуп бир нерсе болотпу жакында ушу мектептежаында ушу мектепте бир конкурс башталды конкурс башталды ар бир класстар үчүн модель макет жасоо конкурсу башталды ошого даярданып атабыз канчанчы орунду алам деп ойлоп атасың азыр сен билбейм эми бирге аракет кылып атабыз жасап болушунча аракет кылып атабыз азыр мектептен чыгып эмне кыласың азыр мектептен чыгып үйгө барам үйдөн тапшырмаларымды аткарып коюп бош убактымда ошо кубик алгоритм жаттап китеп окуп ошо азыр окуу менен эле болуп атат э окуу менен эле болуп атат да анда бул жакты деле болуп калдык болуп калды үйгө барып эле кеттік Зат бүгін үйге тапсырма не болды э, бүгін тапсырма биология мен геометрия сабағынан кішкене тапсырмам бар эле ошону атқарып койсун геометриядан сабак аткарабыз анда э мектепте жүргөндө мага геометрия сабагы бир аз кыйын болчу да сен үчүнчү кандай бул геометрия сабагын мен үчүн бул геометрия сабагы бул эң жакшы көргөн сабактарымдын бири анткени бул болочоктогу кесибим үчүн аябай пайдалуу десем болот кайсы кесиптин ээси болгуң келет э, келечекте мен архитектор болгум келет архитектор э, сонун бул кесипти апам мен жетинчи классымда баягы сүрөт тартканым жана проектированияга кызыкканыма ошентип айткан архитектор болбойсуңбу деген ошол мезгилде мен архитектор эмне экен ким экенин деле билбейт элем анан э, ошол маалдан баштап кызыгып э, ал эми ошондон бери архитекторго кызыгып жүрөм ошо апаң сунуштагы чактачы кайсыл кесиптин ээси болгон жагат болчу баарыбыздын эле кыялыбызда бар деле го бир кесипчи архитектор жасқа чейін мен футболист болам деп жүргенмін кішкене кезімде азыркы футболду жакшы көрөсүңбү ойногонду ойнойм кээде ооба футбол досторум менен ойноп бул сенин эме кылган эмгектериң да архитектура бойынша э ооба архитектура өзүң көрсетіп берсең бул мен быйыл жайында схема түзүп чертеж үйдүн чертежин түзүп ошол үйдүн мынал үйдүн бұл бул супер бұл үй э, хайтек стилінде болған хайтек стилінде аз заманда э, стильдерін береді анда сен кейін өзің ол үй салыш сен үшін оңай болды да иә қандай үйлерді салған жағады мысалы саңа э, мен көбінше эле элитный емес ушул жер үйлөрдү салганды жакшы көрөм жер үйлөрдү заманбап стилде апаң сага аябай сонун кесипти сунуш кылыптыр э да сенде кандай хоббилериң бар эмне жасаганы жагасың айтсам бул көбүнчө эле кубик толтурууга кызыгам кубик толтурганда э канча секундада топтоп коесуң муну кубикти жыйырма жыйырма беш секундта толтурам көрөлү анда сен да дилзаттын кубик топтогонуна э? азыр секундомер коебуз азаматсың сен 24 төрт элүү үч секундта топтоп бүттүң бул дагы жигитке жетимиш күн ыраазы кылат десек албетте болот бул кубикте топтогонго ким сага багыт көрсөттү көрүнгөн адам токтой албетте монучу кубикти мен білім лицейіне келгенде э, ошол досторум топтоп жүргөндө кызыгып мен дагы мага дагы үйрөткүлөчү деп кубик э, көбүнчө мага мындай чечкиндүү чечкиндүү болууга жардам берет анан кандай кыялдарың бар кандай максаттарың келешекте мен баягы атактуу архитекторлордун қатарын толуктагым келет анан башка чет мамлекеттерде окуп келип ә, ошол жакта көрүп көріп менен мындай маалымат бөлүшүп ә, опыт алып ошол кыргызстанга мындай салымымды кошкум келет өз салымымды кошкум келет анан ошо азаматсың биз сага окууларыңа ийгилик каалайм ар дайым койгон максаттарыңа талыкпастан аракет кылып жете бер болочокто архитектор болом деген каарманыбыз менен маегибиз соңуна келип жетти кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар сен жаңалығын қойып тұр азыр кезекте ош мемлекеттік университетінің жаңалықтарына берелі саламатсыздарбы сиз ош мамлекеттик университетинин жаңылыктарын көрүп жатасыз университеттеги негизги маалыматтардын топтому бүгүнкү чыгарылышта аны мен гүлбахар ахмедова алып барам саламатсыздарбы алдыңкы студенттер акысыз ден соолугун чыңдашууда жогорку окуу жайларга жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт ошмуда окутуучулар жана студенттер акысыз медициналык кароодон өттү иш чара 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулган акысыз медициналык кароо дипломдон кийинки жогорку медициналык билим берүү факультети тарабынан демилгеленген кабарчыбыз акөкүл тынарбек кызы кененирээк айтып берсин жетинчи апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата ошмунун дипломдон кийинки жана өзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунун оординаторлору тарабынан акысыз медициналык кароодон өтүү акциясы уюштурулду акцияда жарандар ден соолуктарында көйгөйлөрүн айтып дарыгерлердин кеп кеңештерин алышты бүгүн э, жетинчи апрель э, эл аралык ден соолук күнү бүгүнкү иш чара ошо ден соолук күнүнө арналган э, биздин дипломдон кийинки жана өзгүлтүксүз медицина билим берүү борбору ар тармактагы адистиктерди даярдайбыз Э, бүгүн э, биздин ординаторлор профилактический осмотр кылат э, билебиз ден соолук ар бир адамга керек эң бай адам бул ден соолугу чын адам ошон үчүн бүгүнкү иш чара ушул ден соолуктун күнүнө карата өткөрүлүп атат акциянын биринчи күнү ошмунун студенттерине жана кызматкерлерине болсо экинчи күнү шаар тургундары үчүн соода түйүндөрүндө болду биз студент болгонубуз үчүн мындай ушундай иш чараларга колдоо көрүнүүгө дагы биздин убактыбыз жок болчу абдан сонун кылып уюштурупсуздар бесплатно бір бир жагынан жакшы экен себеби студенттерди билесиздер <laughs> акча жагынан тартыштык бар ошон үчүн алдан соң экен біз бияқтан көрініп, көптеген өзүбүзгө маалыматтарды алып алдык Ақсыз медициналық қару акциясына терапевт гематолог эндокринолог окулист ревматолог кардиолог уролог лор тармағының ординаторлары өздерінің қызматтарын көрсетішті ошондой эле көчмө экг орнотулуп қан диабетинде анализдер алынды айгүгүл жылыш жылдышбек шермаматов ұшмы жаңылықтары. эң жакшы балларга окуп семестрде жогорку балл топтогон студенттер профлакторияда акысыз эс алууда бул иш аракетти жаштар кеңеши демилгелеп жүзөгө ашырган өткөн жылы башталган болсо учурда төрт жүздөн ашуун билим алуучу бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышкан биздин тартуу тобу студенттердин кандай шартта эс алып жаткандыгына кызыгып көрдү асен күнчө жаны университетте билим алган студенттер үчүн бул долбоор эки миң жыйырма биринчи жылдан тарта жаштар кеңешинин жеке демилгеси менен ишке ашып келет буга чейин төрт жүзгө жакын студент акысыз эс алганча ден соолуктарын чыңдашкан ар бир факультетте ошо эң мыкты окуган э, студенттер бар да мына ошол студенттерди окуу жаатында жана тарбия жаатында биз мыктыларды тандап алып мына ушул центрге биз профсоюз менен биргеликте долбоор түзгөнбүз мына ушул профсоюз менен түзүлгөн долбоордун аты ошму центрге деп аталат учурда элүү билим алуучу мындай мүмкүнчүлүктү колдонууда алардын бири гүлизат эшебаева түзүлгөн шарттар студенттер үчүн ыңгайлуу экендигин айтып ыраазычылыгын билдирет бул жактын э, шарттары өтө бир сонун мыкты десем болот себеби э, баардык шарттар түзүлгөн ысык суу музак суу чыгат дегендей күнүнө үч маал тамак берет ошону менен бирге эле бул жакта дарыгерлер э, баардыгы бар камсыздалган э, жана бизден өз убагында сурап бир гана биз бул жакта тамак менен тамактанып гана окубастан өзүбүздүн э, ден соолугубузду көргөзсөк дагы болот экен студенттер жыйырма күн эс алышат мындай мүмкүнчүлүк ар бир эле студентке бериле бербейт ал үчүн студенттердин бир семестр ичи жетишкендиктери каралып эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп бал топтошу керек ош муунун студенттери үчүн атайын уюштурулган профилактория 1973 жылы ачылып жылына 500го жакын студентти кабыл алат мында атайын студенттер үчүн машыгуучу зал ашканасы бар студенттерге 3 маал ысык тамак берилип акысыз дарылана алышат бул сабакка гилят этпейт без отрыва производство деп айтылат балдарды эртең менен биз саат 6:30да тургузабыз жетіде ертеңмененке тамағын беребиз сегизге ошо сабакка кечикпей бара турган кылып түшкү обеди он экиден үчкө чейин үчтөн кийин анан эми өздөрү деле келбей калышат кээзде анан кийин э, кечкурункусу саат жетиден сегизге чейин э, жыйырма күндүн ичинде толук кандуу толук кандуу ушунун ичинде эч жака чыкпайт лечениясы дагы дарыланышы дагы тамагы дагы оюн шоогу дагы встречасы дагы баардыгы ушул жерде болот эске сала кетсек студенттик профилактория түштүк региону боюнча биринчи жолу ош муда түзүлгөн айчүрөк мираждын кызы нурсултан бакай уулу ош муу жаңылыктары 4 апрель күні Бишкекте Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың қатышуысында социалдық тармақтың қызматкерлерінің республикалық кеңешмесі өтті. жыйында білім беру жана илим министрі Алмазбек бейшеналиев баяндама жасап, анда төмөнкүлөргө тоқтолды. Жоғырқы оқу жайларды өніктірінің бағыттары білім, илим, бизнес жана өндіріш, 5 университетке өзгөчө статус беру, экономикалық жана өндіріштік еркіндікке ие болу стандарттары, абитуриенттерде қабыл алу ережелерінің өз алдынча бекитөө филиалдары жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен ачуу жана башкаруу системасын өз алдынча өзгөртүүгө ээ болушат төртүнчү муундагы университет инновациялык долбоорлорду толук жашоо циклы идеялык продукт ишке ашырылат жогорку окуу жайларды ирилештирүү ресурстары топтоо жүргүзүлөт Алмазбек Бейшаналиев қайрадан білім беру жана илім министрі болып февраль айында дайындалған, ал 2017-2018 жылдары өкімет аппаратының білім беру, маданият жана спорт бойынша бөлімінің башқарған. 2020 жылдың октябрынан 2021 жылдың 5 майына чейін білім беру жана илім министрі болып іштеген. өзгөн эл аралык медициналык колледжинин студенттери менен ош мамлекеттик университетинин акыйкатчы аппараты жолугушуу уюштурду жолугушуунун алкагында колледждин биринчи курстарынын арасында акыл айга жеткирет аттуу интеллектуалдык акыл таймашы өттү кесиптешим айкөгүл молоева акыл таймаштан атайын видео материал жасаган брри төрт турдан туруп бир тайпадан бир команда беш оюнчудан катышты жалпы төрт команда ат салышып суроолор медициналык фактылык ошму тарыхы боюнча берилди э, акыл таймашка студенттерде суроо талап аябай күч анткени дегенде студенттер өзүнүн билим деңгээлине логикалык ой жүгүртүүсүн э, күчөтүү максатында студенттер өздөрү дагы көп изденип жүрүшөт а биздин уюштурган иш чарабыз буга аябай чоң түрткү болуп эсептелип эсептелди калстар тобунун акыйкатчы аппараттын мүчөлөрү өзгөн эл аралык медициналык колледждин директорунун тарбиялаштыруу боюнча орун бастар түздү акыл тайма студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу жана достук мамилесин бекемдөө максатында уюштурулду акыл таймашта биздин өзгөн эл аралык медициналык колледждин студенттери өзүнүн билим деңгээлин жакшы сапатта жакшы түрдө көрсөтө алды деп эсептейм студенттерди маданий жактан эстетикалык жактан тарбиялоо максатында улуттук биздин колоритте іс шаралар өтіп келді мысалы үшін мемлекеттік ту күні ақ қалпақ күні ошондой эле нооруз күндөрү жогорку деңгээлде өткөрүлдү жыйынтыгында мыкты оюн көрсөткөн командаларга ош мунун грамоталары тапшырылды ал эми колледждин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары элназар каримбаевга ош муну студенттик коомчулуктун иштери боюнча проректору жылдыз туканын ыраазычылык баракчасы ыйгарылды группада активный окуган студенттер катышты ал студенттер биз даярданып китептерден э, китептерден интернеттерден алып интернет булактарынан алып э, даярдандык өзүбүз акылайга жеткизет аттуу таймаштан биз э, өз күчүбүз менен группабыз менен биринчи орунду алдык биз билгенден дагы мындай биз ойлогонбуз татаалыраак болсо керек деп суроолор бирок бизге жеңил болду суроолор аябай кызыктуу өттү таймаш суроолору ар тарап болду ошол акыл таймашты уккандан бери даярданып келебиз э, ошол даярданганыбызга байланыштуу э, экинчи орунду ээледик ошмунун өзгөн медициналык коллежи медициналык окуу жай болуп кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан эки миңинчи жылдын жыйырма бешинчи июлунда түзүлгөн учурда студенттер акушердик иш дарылоо иши медициналык айым иши жана фармация багыттары боюнча билим алышат айкөл молоева нурсултан бакай уулу ош муун жаңылыктары Бұл жұма шундай жаңлықтар менен қоштолды. Бізден социалдық баракчаларыбыз Instagram, Facebook, телеграмдан дағы күзетін ұлантыңыздар. Эфирден амандашқанша саламатта қалыңыздар. Әйі қонысы, немен ойнап жатасың? кел. бул кытай элинин улуттук музыкалык аспабы болуп эсептелет өтө жакшы э, кытай жөнүндө сөз баштап калдык мен сага кытай тууралуу дагы бир кызыктуу факт айтып берейин макул айт кытайда отуз беш миллион адам азыркы күнгө чейин үңкүрлөрдө жашашат а эмнеге кытай деген өнүккөн мамлекет да туура кытай өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет бирок ал үңкүрдөн болгон үйлөр атадан бала калган мурас сыяктуу азыркы күндө ал үйлөрдүн баасы кырк беш миң долларды чапчыйт өтө жакшы бүгүн менин билим казынама дагы бир факт кошулду кытай тууралуу дагы кызыктуу факттарды билим cчеnge көрсөтүүсүнөн көрөлү саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр эфирде билим чейgжe программасы бүгүн биз сиздер менен дагы бир мыкты студентти тааныштырганы турабыз ал ош муунун кыргызстандын кмш мамлекеттеринин жана өзү окуган кыргыз кытай факультетинин эң мыкты студенти наамдарын жеңип алган президенттик стипендиятын ээси жумагүл мусабекова болмокчу саламатсызбы студиябызга кош келипсиз жумагүл мусабекова учурда ошунун кыргыз кытай факультетинин төртүнчү курсунун студенти ал экинчи курсунда окуу жайдын мобилдүүлүк программасы аркылуу кытайдын ханьян педагогикалык университетинде бир семестр окуп келген жумагүл коомдук иштерге активдүү катышат анын арты менен бир катар ийгиликтерди багындырды ал ар дайым алдыда жүрөт мисалы кытайда окуп жүргөндө студенттер арасында өткөн эл аралык конкурста биринчи орунду ээлеген ага чейин да бир катар сынактарда ошмунун кыргызстандын кмш мамлекеттеринин өзү окуган кыргыз кытай факультетинин эң мыкты студенти наамдарын жеңип алган жумагүл мусабекова эки миң жыйырма биринчи жылы президенттик үмүт стипендиясынын ээси болгон турмуштагы дефси ар дайым алдыда жүрүү ал үчүн окуп билим алуу керек дейт буга чейин сиз көптөгөн ийгиликтерди багындырыпсыз чет өлкөлөрдө да билим алыптырсыз азыркы учурда чет өлкөгө окууну каалаган студенттер аябай көп ошолорго кеңеш иретинде айтсаңыз кандайча барып окуп келип калдыңыз эле ушул ийгиликтерге жетишкениңиздин себептери эмнеде кмш мамлекетинин мыкты студенти президент стипендиат деп аткандарым ушул мурдакы майда жетишкендиктерим ушул э, чоң жетишкендиктеримдин фундаменти болду деп айтам ошол мен кыргыз кытай факультетине эки миң он сегизинчи жылы тапшыргандан кийин ошол жерде бизге мобилдүүлүк программасы боюнча айтып калды ошолдо биринчи курсту бүткөндөн кийин кытайдын өзүнүн бир талабы болот Э, экзамен тапшырасың кытай тили деңгээли боюнча озеки анан тест түрдө экзамен тапшырып эгерде ошол экзаменден өтсөң э, бир семестрге жөнөтөт экен ошол э, кытайдын экзаменин ийгиликтүү тапшырдым дагы ошол эки миң он тогузунчу жылы экинчи курстун биринчи семестрдин кытайда хайнань провинциясынын хайнань педагогикалык университетинде окуп келдим рахмат ал эми кытайда билим берүү деңгээли аябай жогору дүйнө жүзүндө деп айтып келишет да кытайда окуп жүрүп сиз ошого ынандыңызбы жана эмне себептен албетте ал жакта эми биздин факультеттен деле билим берүүсү окшош эле бирок ал жакта э, биз мобилдүүлүк тилге тил үйрөнгөнү барганыбызга тилге басымы күчтүүрөөк болчу анан ал жактын университеттин талабы дагы күчтүү талабынан дагы мугалимдери дагы аябай э, кандай десем билимге бай э, биз менен э, мындай достошуп жаш мугалимдер болгон үчүн билимибиз мындай окуубуз жакшы болду го дейм бизде деле бул факультетте деле мугалимдерибиздин баары жаш тилди тез үйрөнүп кетебиз бирок ал жакта эми бир кытай тилин үйрөнүп аткандан кийин кытайга барып окуу бул жактан караганда бир аз оңойраак болду анткени биз жүрүп туруп кайсыл жака барсак дагы кытай бир гана кытай тилинде сүйлөгөнүбүз үчүн ал жакта бир аз оңойраак болду анан ушул кытай мамлекетиндеги студенттер менен кыргызстан мамлекетинин студенттеринин жүрүм турумдарын байкадыңызбы айырмачылыктарын ооба албетте байкасаң болот ал жерден мисалы үчүн биз эртең менен сабакка кетип атканыбызда сөзсүз түрдө библиотекага кирип бир местага китебибизди же сумкабызды коюп коюп анан сабакка барат болчубуз анткени сабактан кийин келе турган болсок ал жерде место калбай қалды библиотека библиотека где то бир сегиз этаждуу здание болсо ошол сегиз этажда дагы место табылбайт болчубуз да э, сөзсүз түрдө бир э, буюмубузду коюп кетет болчубуз анан э, биздин кыргызстанга эле келип ошко келип эле ушул областной библиотекага кирип көрдүм пустой да студент аз эми жок эмес аз да кытайдагыдай көп эмес анан дагы бир чети э, бизде иностранец студенттер деп э, ал жака барганыбызда э, общагабызда иностранец студенттердин саат он он бир он эки болгондо жанагы сыртынан эле общаганын сыртынан эле карасаң светтери күйүп баар жогу ошондой турат а кытайлардын общагаларын карасаң ошол маалда уже алар уктаган болот ал эми эртең менен наоборот да иностранец студенттердин общагасы өчүк кытайлардыкы жанык болот <laughs> эми кытайларда айтат Э, деп коет анан эрте уктап эрте туруу деген нерсе бар ошол жерлерди байкадым ал эми азыр болсо сиз барып окуп келген университет тууралуу рубрикага кезек беребиз кайрадан э, рубрикадан соң маегибизди улантабыз хайнян педагогикалык университети бир миң тогуз жүз кырк тогузунчу жылы күзүндө негизделген хайнян педагогикалык университети мамлекеттик кеңештин кытай иштери боюнча чет өлкөлүк бөлүмү тарабынан бекитилип кытай тилинин билим берүү базасы университет жыл сайын ар кайсы өлкөлөрдүн жана региондордун студенттерине анын ичинде кыргызстан казакстан өзбекстан орусия сыяктуу көптөгөн мамлекеттердин студенттерине бакалавриат магистратура жана докторантура программаларына жүз жыйырма жүз алтымыш гранттык орун берет бул окуу жай дисциплина курууга көп көңүл бурат жана окутуучуларды даярдоо педагогикалык илимдер тил илимдер жана гуманитардык илимдер мүнөздөмөлөрү бар окуу программаларын түзөт учурда университетте он үч бөлүм беш мамлекеттик бөлүм он жети аспирантура жана отуз алты бакалавр программасы бар кытайда окуп жүрүп ал жакта да эл аралык сынактарга катышып биринчи орунду багындырыпсыз да ал кандай сынак болчу мен ошол эки миң он тогузунчу жылы барган жылы кытайдын эгемендүүлүгүнө жетимиш жылдык жетимиш жыл болгон бизге кытай студенттерди өздөрүнүн студенттерин бөлүп берген жардам берет деп анан ошолордун жардамы аркылуу ушул эл аралык конкурста кытайдын жетимиш жылдыгына арналган конкурста биринчи орунду алгам ал жакта жашоо кандай болду тамак аш жатакана жана башка ал жакта жашоо э, сонун эле болду деп айтсам болот анткени биз ал жака баргандан кийин жатаканабыз бесплатно бекер болчу бул жактан университет өздөрү э, сүйлөшүлгөн андан сырткары бизде айына эки миң беш жүз юаньдан стипендия алат болчубуз ал эми ал стипендия биздин тамак ашыбыз каалаган жака ойноп э, барсак дагы кеңири жетет болчу кытайдан сырткары дагы кайсы мамлекеттерге барып окуп келдиңиз анан окуп келген боюнча ушул пока кытай эле анткени ушул э, мен экинчи курстун биринчи семестрин окуп келгенде эле карантин болуп калды карантинге байланыштуу биз эч жака чыга албай калдык Э, онлайн окуп калдык ошон кытайга эле барып келдим билим жаатында дагы алдыда келечектеги пландарыңыз кандай келечекте пландарым буюрса ушул азыр төртүнчү курстун студентимин бүтүп атам бүткөндөн соң ушул азыркы эми кытай жабык эмеспи ошону ачылышын күтүп атабыз чыдамсыздык менен жалпы эле ушул кыргыз кытай факультетинин студенттери күтүп отурат ошол ачылса эле тияка кетебиз деп анан ошол ачыла турган болсо мен магистратурага тапшырам өзүм азыр э, кесибим боюнча переводчикмин ошол эле э, кесибимди улантып дагы эки жыл магистратура окуйм ал эми студенттерге кеңеш бере кетсеңиз студенттерге кеңеш ушул азыр окуп атабыз анан кичине окугандан кийин эле сыртка иштейм деп тигиндей деп кетпестен ушул окууну до конца алып кетсе дейм да анан ошол окуп жатканда дагы э, ар бир убакытын мындай туура пайдалуу пайдалуу жакка жумшаса мисалы үчүн азыр сиз эгерде бир тармакта окуп атсаңыз анда сырткары дагы азыр бизде курстар көп эмеспи анан э, мисалы үчүн сиз тилди окуп атсаңыз же башка бир кесиптин ээси болсоңуз тилди үйрөнүңүз деп айтат болчумун студенттергечи англис тилин кытай тилин ушул тил үйрөнсө чет мамлекетке чыгып чыгыш оңой эле болуп калат азыр андан сырткары дагы жанакындай гранттар ошолор көп болуп калды ошолорго да катышса болот э, азыр негизи чет мамлекетке чыгыш оңой эле болуп калды го дейм ал үчүн биз тил үйрөнүп билимибизди дагы дагы күчөтө турган болсок э, акча төлөбөй эмес бекер барганга дагы мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар да ал үчүн бир гана окуш керек деп ойлойм ал эми ушул жерден маегибизди соңуна чыгарсак келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр назарыңыздарда билим чендж программасы болду кайрадан кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар кызматыңыздарда мен таалайбек кызы мадина Достор, ушуну менен сиздерге арналган көрсөтүүбүз өз соңуна келди биздин чыгарылыш ош жана тж телеканалдарынан ошмунун расмий сайтынан социалдык тармактагы instagram facebook yoтуб каналынан да көрө аласыздар сиздер менен мен кубаныч жуланбек уулу жана кесиптешим мээрим айтмаматова болдук кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар